pulga marxista e tiña a pelica roxa. Como na terra dos seus pasaba fame rabiosa, pinchando pouquiño a pouco, chegou a trincheira nosa. E un corpo dun lexionario foi o primeiro que atopa. Con ansias botallo dente, que carne tan sustanciosa, pensou mentre esturruchaba naquela sangre patriota. Cando unha bala enemiga, asubiando traidora, de un branco tan certeiro que matou a pulga sola para que o soldado seguise dormindo sin darse conta. Este demo de marxistas son o fanico en pero ás veces danse xeito para viren axuda nosa.